Mas o que, que vai ter nesse sarau? Fiz uma careta no final, mas tudo bem, eu acho que vai dar para cortar.